बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गली बॉय को लेकर चर्चा में है लेकिन इस फिल्म से पहले रणवीर सिंह इन दिनों अपनी एक नई वीडियो को लेकर सुर्खियों में है रणवीर के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा कर रखी है रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म पद्मावत के एक साल होने पर यह वीडियो शेयर किया है रणवीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खास मौके पर शेयर करते हुए इस वीडियो में लिखा है कि आद, बुरा आदमी अच्छा समय गुजारते हुए अलाउद्दीन खिलजी